ابو النزيه اس ابصر قديش اه؟ اس اتوقع 10 9 10 10 نجوم؟ اتوقع آه. ده انا وهو كده هم يلا الشوت كان عاملينه سنايبر كمان هذا اللي بيطلع لك تفنش وهذا تفنش وش لك اقدر तरह जानते हैं